Que Charlie para poder... Mucha enfermedad en la mata también. No era como antes. No llevaba tanto homicidios la mata. No, aquí dice que yo tengo ya tres años hasta o seis semillas importadas. ¿Qué diferencia hay entre la semilla importada y las que antes ustedes tenían? Pues aquí se dan mejor, ¿no? Que que Como especie responsable del destino de este planeta, debemos hacer uso del conocimiento que ya manejamos. Y yo creo que la biotecnología ofrece la alternativa frente al no hacer nada. Y esa alternativa, vuelvo y repito, es segura, porque uno parte de un conocimiento fundamental no parte de que la información que está manejando es que le va, la que le va a permitir resolver el problema. Luego con la evidencia demuestra que lo resolvió y luego con otras pruebas demuestra que eso no le está haciendo daño ni al ambiente ni a la persona que está consumiendo ese bien. Eso fue lo que intentamos hacer con la lechosa transgénica Ese es el mensaje que le queríamos transmitir a la población y eso básicamente lo podemos hacer con cualquier cultivo. Lamentablemente Venezuela escogió el camino equivocado y con la ley de semillas del año 2015 prohíbe taxativamente, con pena de cárcel, la investigación, la liberación de transgénicos, pese a que en el país los estamos consumiendo.